Ei pessoal, aqui é o Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas enfrentando dois rios. Peço para vocês assistirem o vídeo até o final, então bora pro vídeo, é isso aí! Ariate na sua cara. Toma! Vila ousada. Agora vai. E morre. Bem bonito com o meu golpe. Round Ah, Ryu, não foge não. Olha só. Pula aí pra você ver. aí pulando. Fica nesse canto. Toma. Ainda não morreu. Aí não, né, Rio? É o especial bem na cara do Zangief. You got it. Five win streak in ranked match. Vamos. O que é legal de jogar Street Fighters é que que você tem que pensar, né? Ficar só apertando os botões. apertando os botões vai perder. Saber, treinar bastante. Toma! Meu, não sei como que não morreu tirando seu Hadouken? Esperto ali dando o Shoryuken dele. Ai, fica aí dando seu, show, seu Hadouken! deu pro errado, lariate certeiro. You win. Mais uma vitória. aceitável. Toma! o é jogo da paciência. Fica lá! Vai, defende! Round 2 Ó, oh, não vai fugir, não. Eita! Nossa! Olha. Esse cara tá jogando bem. Final round. Fight. Recuperar isso aí. Chega! Meu. Tá aí. Toma! Ah, agora você vai morrer, cara. Muscle Power You win! Ai, como é bom vencer. Pessoal, comentem o que estão achando do jogo. O que, que eu preciso melhorar também. Pode falar. Os comentários de vocês são muito importantes. Round one. Fight. E pode falar também do roubo dos caras também, não tem problema não. <laughs> ah, veio preparado o cara. saiu do meu agarrão do urso, né? Tá. Eita, no que não deixa bater? Ah, cascudo. E porrada não deu certo não. apanhando feio aqui. Vou mudar isso aí. Eita! Toma! 저의 <laughs> 용기. Final round. Fight. 가이. Not yet. Not yet. 있다. vivo aqui, gente. Vai! Morre logo! Eu não! Chega! Vamos! Round one. Fight! Vem aqui, não foge não. Tô na sede aqui. Isso, erra um pouquinho. Tá! Bem na minha cabeçada. treino vale a pena fazer pilão de cima. Round two. Chega, né, Ryu? Eu preciso virar isso. Toma! Vai, só mais um golpe. Muita paciência nessa hora. A barra, mas mata. <laughs> you win. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. É, compartilhe com seus amigos e amigas. É, comentem. Então, até o próximo vídeo. Tchau!